Superman terus kote ketak kapota to Sakura grip grip sobo secita to Vampire secis tak ciwi isi cucu Kungguan sukro, kungguan sukro Yopi make ketela pilo lapi lo Napati ku tembis kuatop tenggo Mentos pindiles babel gumpolo Nano nano Malaysia Gorgon Wasuka Crispy Double Min Pagoda Nyam Nyam Hotot Pop mie Kremes Es Moni Net Putra Balik Gulai Ayam Buru Budur ini mini Biti Coklat Payung Ting Ting Jahe Boy permen Rokok Anak Mami Caca Beng Beng Kusuk Payusan Anak Mas Mi Pajar Abu Nawas Potapi Tim Tambel Pita vai oreo Tik tak tietos ah